Банк уменьшил тиражи. Раньше они были тиражом по 10 тысяч монет, монет 50, это, 50 рублей. Ну там, ну, 3 тысячи. А Суворова сделали 500 штук на один дом. Дом с инвесторами живет, и 500 штук. Как вы думаете, в 2000 году можно было 2000 отдать Суворову? Много? Да, можно. я скажу, я могу купить на зарплату несколько. Уставили и скажете, сколько 17 за 500 штук выросли в цене за 17 лет. Открывайся. Да, сразу говорите, да? Сразу или все-таки есть еще, ну... 40 тысяч. 600, вот! 650. Не, больше. Молодец, 40 тысяч. Больше. В 20 раз. Вот вы, мне нравится, мне нравятся ваши ответы. Сколько было? Я думаю, за сутки. Сколько? За сутки. За сотню? За сотню. Переверни через 50 раз. 50. О! О! И ваша цифра? 250. О! Золото выдачу 150. Почему она